y las noticias corren dentro de este callejón y me dan ganas de gritar que mi destino no lo decide ningún cabrón que caray que tengo ganas de bailar y en los rostros de la gente de brillar ya no puedo más, ya no puedes más la calle nunca está cerrada para Esa sabía de lo la depresión que salta por los ojos hasta aquí. Olvídate un poco de políticos tontos, estás vivo y estás aquí. Y qué caray que tienes ganas de bailar y en las voces de la gente ver la solución. que te voy a amar. Gracias, buenas noches.